Hey! what are you... Diese Ga... Aua! Hier unten, Jungs, hier unten. klatschen. Leute, Leute, bitte lass angreifen, bitte. Nein, warte! Das ist so ein guter Spielclip. Warte, ich bin nicht unten. no way. No way. That's going on YouTube, baby. Oh yeah, it is. Oh, we can clip. <laughs> cazzo ho fatto? 263 metri col tacchino. sono io, sono io, sono io. fucking beest. Nee, ja, is. Geet, geet, geet! Fuck, fuck, fuck! Oh, maar ik ben net niet gevallen. Oké, okay, nee. fucking hard gericht, maat. Ja! Let's go! Klippen die shit, ik ga die fucking hard klippen. <laughs> Some fire music. But they made music together. That's tragic. fish. Selamünaleyküm. Thank you.